some ring pok sing semana ring isine banyu nek wis eling kaya sing luku wong urip kaya raja nek jong mukul aja sembrano sing apa do eling Bye. you.